Oh, pungut di mana itu? Karet. Paret. Kau jual di mana itu? Apa itu, Kak? Hmm? Apa itu? Anu ini apa? Besi. Besi. Kau cari sendiri, Kak? biar foto katanya yang penting halal yang panjang. Itu hari kumpul besi, kumpul besi. Di mana? Ayo, jauh. Berapa lah kejual itu? Seribu satu. Seribu satu kilo? Kau pungut di mana? Pungut di mana? Parit. Di paret. buruk kah? like subscribe guys bantu anak ini guys biar viral